Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah. Memberi makanan kepada jenazah. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy ITK Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Jaga kesehatan cuy ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi ya. Langsung aja kita akan melanjutkan lagi part yang keenam dari video atau konten-konten dari Ahakspedia ya. Yang mana judulnya itu adalah 30 jawaban Buddha sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia. Part yang keenam. Pasti orang bertanya-tanya, kenapa langsung part yang keenam bang? Ke part yang lima mana gitu ya? Kok nggak dibuat gitu ya? saya akan uh, klarifikasi sedikit cuy ya kenapa part yang kelima itu tak ada gitu ya. Sebenarnya video yang kelima itu ada. Tapi <laughs> yang jadi masalah tiga hari yang lalu saya buat audionya tak ada audionya tak terekam cuy audionya lurus je itu yang buat saya emosi kemarin cuy pas saya buat videonya ya saya buat sudah selesai endingnya sudah selesai pop pop pop pop, kameranya semuanya setelah saya cek audionya audionya nggak ada cuy audionya nggak ada ternyata nggak connect gitu ya itu yang buat saya kemarin emosi banget gitu ya. Saya mau ulang lagi buat uh, videonya, tapi moodnya udah nggak nggak sama gitu ya. Moodnya udah beda cuy dan saya pun nggak bakalan tertawa lagi kalau tengok video-video seperti itu karena saya sudah tengok gitu ya kelucuannya udah atau kekelakarnya itu udah pudar gitu ya jadi saya mohon maaf banget lah, tolong korang mengerti lah cuy ya. Oke cuy sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau korang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja dan jangan lupa komentar di bawah cuy. Di video ini tuh saya selalu menghimbau kepada korang Tolong kalau ada yang saya tak paham, tak mengerti, tolong komentar. Karena banyak kalimat atau perkataan yang belum saya pahami juga di Malaysia cuy. Karena video seperti ini itu melatih saya untuk memahami kalimat atau kata-kata yang ada di Malaysia juga. Itu penting banget buat diri saya juga cuy. Oke, dan langsung aja cuy ya. <laughs> saya sudah curhat di sini cuy ya. Oke, jom kita tengok videonya. Oke oh, cuy, hampir lupa cuy ya sebelum kita lanjut, korang bantu support juga ya teman kita ini Ahakspedia supaya dia bisa bersemangat membuat konten-konten seperti ini lagi cuy. Ya, korang bantu support lah, korang tengok videonya, korang like, korang komentar di situ yang baik-baik supaya itu menjadi motivasi supaya semangat membuat konten-konten lagi cuy ya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. tiga. dua, satu. Hello guys. Sebelum ni, okay. kami dah buat jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 1 hinggalah part yang kelima. Masih ramai lagi yang minta ha, untuk part seterusnya. Itu, Jadi dalam video ini kami bawakan korang 30 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part jawapan. 6. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Hakspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami peluk sikit. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Bantu support cuy. Nyatakan empat zaman utama yang terdapat dalam prasejarah. Tunggu, tunggu. Nyatakan empat zaman utama yang terdapat dalam prasejarah. Oh, cerita prasejarah ini cuy. Apa sih empat zaman utama? Nah kalau masalah sejarah juga saya agak ini cuy, saya agak dangkal gitu ya. Saya tak banyak tahu tentang prasejarah. Jadi kita lanjut aja. Zaman air batu, zaman neolitik, zaman dinosaur, hmm? zaman orang gila. Nah. <laughs> Mana ada zaman orang gila? Kalau yang di atas zaman air batu, mungkin ya pelik ya, emang ya aneh, tapi masih masih dimaklumi lah cuy ya zaman ini dari dinosaurus masih dimaklumi lah cuy ya yang jadi masalah ini zaman orang gila gitu ya <laughs> kenapa budak-budak berpikiran seperti itu cuy apa yang ada di pikiran mereka cuy sampai menjawab zaman orang gila apa dahulu memang ada <laughs> zaman dimana mana semua orang itu gila <laughs> gitu. Aduh, apa yang ada di pikiran Buddha? Ya Allah. Kosongkan je kalau tak paham gitu. Kosongkan je. Aduh. Berdasarkan gambar-gambar, berikan jawapan dalam ayat yang penuh. Tulis jawapan yang disediakan. The bus is late. Oh, bahasa Answer. Inggeris ini, Cik. Tenang is good. <laughs> yes, it's chasing the bird. Tenang is Answer. Cat eat bird. Cat <laughs> Saya pun nggak terlalu ini, Cik, paham bahasa Inggris. Tapi ada beberapa sedikit lah yang saya pahami. Tapi saya nggak tahu jawaban yang pas buat soalan di atas seperti apa gitu ya. Oke, saya nggak bisa menjawab juga di sini cuy <laughs> saya cuma menertawakan ini tenang is good gitu kan tenang tenang is <laughs> tenang <coughs> monyet hmm? tunggu kita lihat dulu monyet tunggu cuy monyet ya emang bener salah apa? Ini kan kalimat yang di atas itu huruf-hurufnya huruf-hurufnya ini di diacak ceritanya cuy, diacak. Nah, yang di bawah diperbaiki gitu ya. Apa sih yang jadi masalah apa? Benar kan monyet? Ini monyet nggak ada soalan sih di atas memberikan bahwa uh, jawab misalnya jawab gambar ini apa nama gambar ini dengan benar gitu atau gimana ini langsung muncul aja mas seperti ini cuy tapi kalau dilihat kan ini M ada M ya M O Mo N Mo Nye Oh yang jadi masalah Oke. Bukannya monyet itu di terakhirnya monyet. Waduh ini gue <laughs> ini kok gue agak oleng ya? Atau soalannya yang salah? Harusnya T di situ ya monyet supaya bisa diterjemahkan di bawah monyet. Gimana sih? Oh. <laughs> Astagfirullahalazim. Jadi malu saya cuy. Aduh sumpah malu sangat cuy malu malu. Mangki ternyata ya. Makanya saya cakap kok huruf G-nya itu nggak bukan huruf T gitu ya. ternyata monkey ya ya ya ya sebenarnya gue juga goblok tapi gini cuy yang jadi saya pusing itu karena di atas nggak ada soalan gitu ya ini soalan bahasa Inggris ke atau uh, bahasa apa gitu ya jadi kalau kita tiba-tiba tengok macam ini ya pasti kita berpikiran ini kan monyet gitu ya benar itu monyet Tapi kalau dilihat dari kalimat, kalau digabung dengan baik gitu ya, jadinya monyet gitu. <laughs> Aduh kok malu banget dia. Ya. Mangki ternyata Astagfirullahaladzim Ya sudahlah ini gak usah panjang cuy Gua malu banget Senarakan <laughs> sikap kepribadian mulia dalam gambar di atas memberikan makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. <laughs> dulu Saya harus melupakan yang tadi dulu cuy. Kok malu banget gitu ya. Itu ulang sikit ya. Tas. Memberikan makanan kepada kucing yang tinggal di tepi jalan. Betul. Menyayangi kucing yang tiada sumber makanan dan tempat tinggal. Betul. Tidak mengalah kucing dari tepi jalan raya yang menjadi tempat menetap. Melayan semua kucing di sana dengan adil dan sama rata. Sebenarnya sih semuanya betul. Cuman yang di bawah yang nomor dua eh tiga dan empat itu lebih ke manusiawi banget gitu ya. Ini kan hewan, kucing. Ya memang harus disetarakan dengan manusia juga, tapi ini berlebihan banget gitu ya. Dia kayaknya yang jawab ini tuh penyayang kucing sih cuy. Itu fix banget sih penyayang kucing ini cuy. Makanya dia berlebihan ini. <laughs> Azim sakit perut Telom gang akluar pat hmm? atas rumah Adam paget meter badam Asima min jual sayur-sayur Alif Dola. Tunggu-tunggu cuy <laughs> Gua kok pusing langsung oleng ya Baca tulisannya saja saya udah ini cuy Enggak tahu kalau saya jadi cikgu ini udah udah stres kali cuy tapi oh ini ceritanya begini cuy mungkin disuruh menerjemahkan gitu ya bacaan Al-Quran di atas cuy tapi dia jawab jawabnya asal gitu ya mungkin seperti itu cuy di sini saya nggak terlalu paham cuy. peribahasa yang bersesuaian dengan gambar ialah bagai anak beranak membaca surat kabar tunggu cuy kalau soal peribahasa jujur aja ya kita terang-terangan saja. Saya banyak juga tak tahu dengan peribahasa. Ya jujur aja cuy. Saya tak tahu juga dengan uh, banyak-banyaknya peribahasa. Saya cuma tahu beberapa aja. Dan kalau jawaban ini <laughs> bagai bagai anak beranak, bagai anak dan bapak membaca surat kabar gitu ya. Tapi kayaknya di sini kalau dilihat dari gambar bagaikan anak meniru seorang bapak gitu <laughs> kalau salah tolong dibenarkan cuy saya kayak menduga-duga aja kayak mengarang aja yang namanya peribahasa ya kan memang sudah ada gitu ya jawabannya saya kayak mengarang saja gitu ya jadi kalau saya sal salah tolong dibenarkan cuy ini satu pengajaran juga buat saya untuk <laughs> belajar lagi Pasangan kromosom yang manakah menentukan jantina individu? Ah, ini kromosom, kromosom XY. Nyatakan jantina ah, bagi individu ini. Lelaki. Namakan penyakit yang dihidapi oleh individu di atas. Gila kot. Lelaki tu sakit apa? Berikan sebab kepada jawapan anda dalam C1. Kok bisa jadi sakit Tiada gambar individu pun? Nyatakan satu trait khusus bagi individu ini. Siapa? Apakah sebab utama untuk mendapat ketidaknormalan seperti ini dalam seseorang individu? bapanya isap batu. Tunggu cuy. Sebenarnya ya, kita jujur aja aja ya. Saya juga tak paham tentang ini kayaknya fisika ya, yang kayak kayak individu-individu seperti ini. Apakah ini pelajaran apa sih? Saya nggak tahu cuy. Jadi mohon maaf ya, saya nggak bisa memberikan masukan atau gimana tentang jawaban yang ini cuy. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Nah ini, ini gambar ada saya lihat di TikTok cuy. Banyak video ini yang teman-teman tag nama saya, tapi saya berjanji saya tak akan melihat video ini karena suatu saat saya akan buat part di mana ada soalan ini. Nah, ini kesempatan saya, cuy, untuk melihat apa yang kelakar dari soalan yang ini, cuy. Eh, lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Peribahasa lagi, cuy. <sighs> Oke, okay, kalau peribahasa ya, biarlah Buddha yang jawab dulu sih. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Bagaikan harimau pengsan bila tengok pocong. Bagaikan pocong pengsan bila tengok harimau. Kekuatan diri mereka ini cuy di mana harga diri seorang harimau di mana harga diri seorang pocong gitu ya kok mereka, kok mereka bisa pingsan Walaupun saya juga bodoh tapi <laughs> tak bisa menjawab hal yang sebarbar ini cuy bayangin aja harimau ya bagaikan harimau pingsan ya harimaunya pingsan karena melihat pocong <laughs> dan kebalikannya lagi ya bagaikan pocong <laughs> bagaikan pocong pingsan pocong itu apa kita kok bisa pocong pingsan itu itu kan <laughs> mayat Astagfirullahaladzim. Tunggu-tunggu mungkin ini cuy jawaban yang benar itu ya. Bagikan harimau meninggal meninggalkan belang itu ya. Ini kayak jawaban-jawaban sebelumnya gitu ya. Bagaikan harimau ya meninggalkan meninggal meninggal meninggalkan belang gitu ya. Bagi <laughs> bagaikan manusia meninggal meninggalkan <laughs> nama mungkin seperti itu sih. Gue gak fokus lagi lihat. Gitu. <laughs> saya dah cakap cuy saya juga banyak tak mengerti tentang peribahasa tapi ini <laughs> kalau ini <laughs> gue next aja bila tengok harimau kekuatan baik hati kelemahan terlalu baik hati tunggu dulu cuy Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Di sini tertulis ya kekuatan dan kelemahan gitu ya. Kekuatan baik hati, kelemahan terlalu baik hati. Nah, ini <laughs> saya saya nggak paham ini cuy, kekuatan. Maksudnya itu kekuatan apa? Nggak ada soalannya gitu ya. Ataukah ini kekuatan kita gitu? Kekuatan kamu seperti apa? Baik hati. Itu bukan kekuatan sih namanya. <laughs> <laughs> itu sifat bisa dikategorikan sifat ya kelemahan kelemahan kamu apa gitu <laughs> terlalu baik hati <laughs> ada kalau di sini saya belum paham sekali sih karena memang langsung muncul macam ini aja jadi saya nggak paham maksudnya apa gitu ya kurang bisa bantu lah cuy aduh oh, sesak banget masih tak cukup Hai. 2.5 jam tak akan tak cukup. Nak berapa lama lagi? Tunggu ini, kok tiba-tiba masa tak cukup ini? Oh mungkin ini cuy, soalannya ini terlalu susah untuk dia jawab. Jadi dia tinggalkan je dulu. Dia jawab soalan yang lain. Nah setelah itu dia kembali lagi untuk menjawab soalan yang ini. Tapi masa udah tak cukup gitu ya. Mungkin seperti itu cuy. Kita berpikiran ini aja sih cuy ya. Jadi cegunya jauh seperti itu. 2 jam. 2 jam seperdua. 2 jam setengah gitu ya. 2 jam setengah masa tak cukup gitu ya. Daripada dia jawab asal-asalan gitu ya. Mending dia jawab aja seperti itu singkat gitu. Masa tak cukup. <laughs> Mengapakah British berminat meluaskan kuasa di Pulau Pinang? Wah, sejarah banyak restoran nasi kandar yang sedap. Kan, ini kan sejarah ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan cuy. mengapa British ya meluaskan kuasanya di Pulau Pinang? Ini kan kayaknya bisa dikategorikan pertanyaan sejarah gitu ya. Tapi dijawab dengan versi modern gitu. <laughs> Seakan-akan British masih menjajah gitu ya. Jadi jawabannya seperti ini Ji. Orang kalau mengerti ini pasti pasti ngakak gitu ya. Kok bisa kok bisa jawabannya modern gitu ya. apakah benda ini? Rice cooker. tapi tapi begini ya. ya. Kita ambil ininya aja cuy ya. Sebenarnya jawabannya benar gitu ya. Yang salah mungkin dia salah tulis je. Salah penyebutan ke mungkin itu. Tapi niat yang dia ingin tulis itu sebenarnya rice cooker gitu ya. Sudah saya dah benar gitu ya Mungkin itu aja sih cuy ya Kalau menurut saya Arahan Namakan alatan perkebunan di bawah Mela Mekep Megato Gatung Megato Saro Kereta Soro Cacong alat-alat ini cuy semua yang ada di sini gitu ya. Ini kan bukan hewan gitu ya. Kalau dilihat ini gambar bukan hewan, kenapa ada? Dia jawab babi di situ cuy. Yang jadi masalah itu, kenapa? <laughs> sejak <laughs> sejak kapan gitu ya? Eh, apa benda seperti itu dinamakan babi? <laughs> sejak kapan? gue lemes banget kalau mereaksi Akspedia cuy ya. Iya seperti inilah, duh. Tapi kalau dari lihat soalan ini kayaknya eh, pertanyaan budak-budak yang dasar gitu ya. <laughs> Budak-budak pemula karena banyak soalan yang dia apa gambar-gambar yang salah gitu. Gak tau yang mana sih yang benar di sini semuanya salah. <laughs> yang jadi masalah itu babinya. ada mungkin pergaulan budak ini yang jadi masalah, cuy. Atau kurang didikan dari orang tua bisa jadi, cuy. Setiap umat Islam wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Jelaskan masuk iman dari segi istilah. Agama ini. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli Ia tiada di tepian pantai Ai, macam lirik lagu je ni <laughs> Pantasan ya ada Di tepian pan Di tepian pantai Awal mula ya Dibaca imam adalah mutiara Saya udah Saya udah berfikir Wah Jawabannya itu kayak puitis banget gitu ya Oh ini lirik lagu, bener kah? Tapi admin kata ini lirik lagu. Ya saya curiga juga ini lirik lagu karena di situ ada tertulis tepian pantai. Ini kan soalan agama gitu ya. Apa dia berpatokan dengan imam adalah mutiara gitu ya. Allah Maha Esa gitu ya. Ini kayaknya lagu <laughs> ini kayaknya lagu religi gitu ya. lirik lagu religi mungkin mungkin bisa jadi ya. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan Aduh. gambar tersebut. Peribahasa lagi, cuy, peribahasa lagi. Ya mohon maaf, mohon maaf saja cuy kalau peribahasa peribahasa saya tak bisa bantu jawab juga gitu ya. Harapkan ayam, kapuku hilang, ayamku lari. Hmm, ini saya juga nggak tahu di mana segi lucunya gitu karena memang saya tak paham cuy. Mohon mohon maaf saya. <laughs> Saya juga tak paham. Kalaupun saya ada di posisi Buddha ini, saya akan menjawab hal yang sama. <laughs> Tolong dipaham. <laughs> tapi, tapi saya bisa menebak-nebak saja gitu ya. Saya angkat tangan di di di yang yang ini sih kalau korang mau bantu jawab, korang bisa bantu jawabkan cuy, biar saya tahu. Tapi kalau korang tak mau beri bagi tahu saya, tak apa jadi masalah. Yang pentingnya saya cakap saya Uraikan tahu, satu cuy. eksperimen untuk mengkaji hipotesis di 10A berdasarkan kriteria berikut. Tujuan eksperimen untuk menguji kita semua. Mengenal pasti pemboleh ubah. Ubah apa? Senarai alat dan radas. Tekan das dalam alat apa? Kaedah. Kedah belah mana? penjadualan data, mesis, your mobile, Cellcom atau Digi. Tunggu tunggu cuy. Ya memang berpengaruh sih sebenarnya ya kalau di zaman sekarang itu teknologi ya kita nggak tahu yang harus dirubah itu soalan yang dahulu ataukah jawabannya yang terlalu modern gitu ya itu salah satu penyebab sih sebenarnya sih Buku-buku yang dahulu itu harus memang dimodernkan kembali, cuy. Ah, lanjut aja. Bagaimanakah posisi duduk pada tahiyat akhir? Boleh digambarkan? Tunggu, bagaimana posisi duduk tahiyat akhir? Boleh digambarkan tahiyat akhir? Ini agama kah? Tahiyat, oh ya tahiyat akhir. Oh tahiyat akhir itu yang... Oh ya ya, saya sudah paham. Boleh digambar. Oh disuruh menggambar ini cuy, wah. soalan soalan-soalan anak SMA, SMP atau dasar cuy. Saya pengen tahu kok <laughs> kok bisa menggambarnya tuh seperti itu gitu ya. Kayak anak yang baru umur 5 tahun yang menggambar gitu. Ya. <laughs> Tunggu. Tunggu melihat kembali. <laughs> Boleh digambarkan. ini agak lumayan sih. Ini agak lumayan nih. Penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan reaksi menerima dan menentang daripada masyarakat Arab. <laughs> Tunggu dulu, cik. Sakit banget perut gua, aduh. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam? Opa Orin Hustail. Huh? Eh? Mengapakah sebahagian masyarakat Arab menentang penyebaran Islam? Opa Arab Style Opa Islam Style Bagaimanakah masyarakat Arab menentang penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW? Opa Johor Style hmm. Opa Sarawak Style Mengapakah Islam akhirnya diterima oleh masyarakat Arab? Opa Singapura Style Opa Kampung Style Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab. Oppa Malaysia style. Hmm, tunggu tunggu cuy. Gua minum dulu cuy. Tadi saya ngangkat banget cuy. Tapi kalau lihat soalan ini dan jawabannya itu saya kayak rasa humor saya itu hilang gitu ya. Kenapa gini cuy? Soalan ini kan tentang Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad, Nabi kita cuy. Agama gitu ya, kok bisa dicampur-campurkan dengan opa gini. Ini waktu kayaknya di sini masih zaman-zaman ini cuy. Lagi viral-viralnya itu ya seperti itu cuy ya. Yang seperti seperti itu. Mungkin budak itu terlalu banyak tengok itu dan dia tak tahu menjawab itu dan dia masukkan ke dalam sini gitu ya. Nah itulah yang saya cakap beberapa kali cuy ya Buat budak-budak Cikgu tak usah lah suruh bilang Isi, isi pokoknya isi soalan itu Apapun kalau disuruh isi apapun ya jadinya seperti ini. Tapi jujur aja ya, di video-video saya itu selalu mengatakan hal yang jujur, cuy. Saya tak menganggap ini kelakar, kayak disayangkan aja gitu ya. Kasihan budak-budak. Cegunya harus mengatakan bahwa tak usahlah isi kalau tak paham gitu ya. Oke langsung aja langsung aja kita lanjut cuy ya next. Opa kepala kau. <laughs> Tulis peribahasa yang sesuai dengan gambar yang diberikan. Peribahasa lagi, peribahasa lagi. Ya saya kalau nggak bisa jawab cuy jangan ditertawakan cuy. Ya memang bodoh saya. Peribahasa juga saya tak banyak tahu. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat sih itu kan gambar cacing, baca buku. Penerangan, orang yang suka membaca buku. Orang yang suka membaca buku. Oh penerangannya kayak ini ya. Kayak jawapan bantuan kali Ci. Jawapan? Ulat itu sedang membaca buku. Hmm. <laughs> kalau harus jujur ya, <laughs> kalau harus jujur pasti saya juga menjawab hal yang sama cuy. Karena saya lihat tadi itu ulat ya, ulat lagi baca buku. Ya kalau kita <laughs> Kalau kita lihat dari segi gambar ya jawabannya seperti itu. Tapi ini kan bicara tentang peribahasa. Jadi mohon maaf, saya juga tak tahu <laughs> cuy. Kalau kurang mau bantu jawab, tolong komentar. Tapi kalau tak mau jawab, tak jadi masalah cuy. Kalau kurang jawab, itu saya bersyukur banget karena saya bisa tahu. Ya, itu tempat saya juga belajar. jawab semua soalan dan gunakan ayat jawapan yang lengkap. Dinasti Han terbagi kepada dua tahap iaitu Han Wah. awal dan Han akhir. Dinasti. Nyatakan pusat pemerintahan Dinasti Han pada tahap berikut. Namakan dua tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India. Han awal YB Muhyiddin Yassin <laughs> Han akhir Mahathir Apakah sumbangan Maharaja Shi Huangdi dalam tamadun China? memberikan derma? Jelaskan aspek pendidikan dalam tamadun China ketika zaman Dinasti Qin. Belajar dinasti Han menyanyi. <laughs> yang pertama itu ya, yang pertama cuy. Itu kan menceritakan tentang tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa tamadun India, ya. Tamadun India. Jadi India negara India kok bisa gitu ya? <laughs> saya tak mau sebut namanya saja, korang bisa orang bisa tengok di situ namanya siapa adakah nama itu perlihatkan bahwa nama itu benar-benar nama nama India gitu ya <laughs> aduh saya nggak paham ini Ci tapi ya ini masih mending ketimbang yang tadi cuy <laughs> dan di situ ada belajar menyanyi kayaknya ini jawaban-jawaban sudah pasrah gitu ya dia tak mau kosongkan tapi dia jawab seadanya sahaja gitu ya. Masih mending. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Ah, peribahasa lah. Tumbuk cuy. muka pecah muka. Tum Hah? Tumbuk muka pecah muka, tumbuk batu patah jari. <laughs> tumbuk muka pecah muka, tumbuk batu patah jari. Ya jelas lah tumbuh batu patah jari. Tapi bukan ini maksudnya. Jujur saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya jujur aja saya nggak tahu cuy. Korang mau bantu jawab terserah. Intinya saya tak tahu. Tapi lebih baik kalau korang jawab dan saya tahu bantulah cuy. Tumbuk batu patah jari. Beli udang di kedai. Kedai tutup. Hahaha. Ha, ha, ha, tunggu tunggu. Kalau yang di bawah bagaikan udang di balik batu ini batu kan bagai bagaikan udang di balik batu kayaknya iya bagai ikon udang itu ini batu ini bagaikan udang dan di balik batu buah tangan sepakat membawa berkat sayang anak tangan-tangankan sayang istri berikan emas sayang sayang anak tangan-tangan <laughs> sayang anak tangan-tangankan, sayang istri berikan emas. Salahnya ya di mana ya? Karena nggak ada soalan ini cuy, ini kan jawaban ini cuy. Hai, gua jadi oleng sih gara-gara yang tadi ya. Aduh, gua kayak nggak fokus gitu ya. Nyatakan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Estro Arena, Estro <laughs> Ria. Berikan masuk konsep berikut. Ordi Kosmos Order surat khabar Kosmos Monumen Minuman Senarakan dua bentuk monumen yang dibina monumen oleh kerajaan awal di Asia Tenggara monumen monumen gue setelah kedatangan agama Hindu dan Buddha tokong, kuil. Nyatakan dua pengaruh kesusasteraan India terhadap kesusasteraan di Asia Tenggara. Di Pavali, di Varaja. Ini kayak yang sudah yang saya cakap tadi, cuy. jawaban yang pasrah. Ya, jawaban yang pasrah. Itu tak lari lagi, cuy. Jawaban yang pasrah. Contoh aja, cuy. <laughs> itu ngangkat banget, yo. Monumen. <laughs> Itu kan monumen. Monumen kok bisa jadi minuman? Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah. Memberi makanan kepada jenazah. Hormat. pernah sedih beri makan. <laughs> Aduh. Ampun. Aduh. <laughs> Jenazah di menghormati. Aduh. teman sekarang ya kenapa gitu padahal dia pintar cuy dia pintar tulis Arab gitu tapi kenapa gitu ya kenapa kok bisa dia kepikiran seperti itu gitu ya aduh Nyatakan satu suruhan jaya yang bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia Najib Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Bagai rusa di belah empat. Namakan dua objek lain yang diperbuat daripada tumbuhan. MH44, MH524. Nyatakan satu. Tunggu dulu, saya nggak fokus. Ah. Itulah, kalau video terlalu cepat, saya itu nggak fokus kerana saya orang yang detail, cuy kalau memang kelakar yang dari tadi tu saya ingat terus gitu. Itu maklumat punya di atas. MH018 Ini Nyatakan jawapan ngasal sih. di atas. Apa ni tak tahu. Lihat Aduh, gambar di bawah jenasa. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa yang sesuai. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Harapkan Arnab, Arnab curi duit saya udah cakap ya kepada korang cuy kelemahan saya memang juga dari segi peribahasa jadi korang <laughs> korang maklumi aja ya <laughs> cuman yang saya tak terima tadi tuh jenazah itu Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Hidup segan, mati tak mahu. Terima kasih kerana menonton. <laughs> Sudah, sudah. Okey cuy, itulah tadi um, uh, <clears throat> apa namanya 30 <laughs> jawaban budak sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia cuy. Ini yang part ke-6 cuy ya. <clears throat> Tunggu cuy, saya benar-benar fokus dulu cuy. Aduh. Gak tau kenapa ya di episode kali ini tuh uh, saya kayak sakit perut banget gitu ya. Kayak uh, kayak saya menahan sesu apa namanya tawa saya ini cuy. Kayak nggak lepas gitu ya. <laughs> ini kayak keras banget di sini cuy. keras banget kayak apa yang tertekan gitu ya <clears throat> ya banyak di sini yang saya nggak paham dari segi pribahasa cuy jadi tolong dimaklumi aja cuy ya kalau boleh jujur saya sudah cakap ya saya waktu sekolah dahulu saya memang dikategorikan orang bodoh juga cuy saya tak pernah mengaku diri saya pintar gitu cuy saya memang mencintai pelajaran dulu waktu di sekolah itu adalah seni Seni je, seni, seni, pokoknya seni saya baru masuk sekolah. Ya, saya baru masuk sekolah kalau ada soal apa namanya pelajaran seni yang berbau seni, seni bela diri lah, seni uh, baris berbaris, pokoknya yang berbau seni gitu ya. Pokoknya yang berbau seni itu saya masuk. Tapi kalau yang lain enggak. Jadi tolong dimaafkan cuy kalau banyak yang saya tak paham. Alhamdulillah kalau korang bisa bantu jawab. Jadi pelajaran buat saya untuk mengetahui peribahasa-peribahasa juga gitu ya. Sebenarnya bagus ya seperti ini untuk diri saya juga gitu ya supaya saya bela kayak belajar kembali gitu ya soalan-soalan yang sekarang gitu ya. Oke dan mungkin itu aja cuy. Uh, eh, perut, perut saya sudah nggak bisa dikontrol lagi cuy ya sakit banget gitu cuy. Mudah-mudahan gak sakit ini lagi ya, sakit perut kemarin waktu saya reaksi uh, hot video juga sakit banget di sini tertekan gitu ya. Mudah-mudahan nggak kambuh seperti itu lagi ya cuy ya. Jadi kita bisa reaksi video-video yang agak santai lagi ke depannya cuy. Oke dan mungkin itu aja cuy. Semoga koran terhibur ya. Adapun yang saya pertanyakan yang saya tak tahu, koran bantu bisa jawab di bawah.